به متنی که توش داستان شاه نوشته شده باشه شاهنامه میگیم به متنی که توش داستان ملکه نوشته باشه چی میگیم به متنی که روزهای یک سال پیش نوشته شده سالنامه میگیم اگه روزهای یک قرن توش نوشته شده باشه چی میگیم یکم واضح برای هم میگیم